Mírame fixamente. Unha sensación brutal acelera o meu corazón. Teño nas miñas mans a proba do delito, capaz de derribar todas e cada unha das barreiras. Non, querido, isto non é diversión. Isto é destrucción, Clickfair. Sempre o levaches dentro.